Dios dolor punzante Apunté a regar jardín para suplir calmantes Por desgracia por acá no llega el sol y dependo de luz reflectante Después de la gira y el anillo de diamante Descubierta la mentira, muerto el vigilante Mejor o peor, pero nada es como antes, necesitan un manual de vida para principiantes Desmantelo y firmo el sample, sabes, mi ready made Son estas notas musicales, el verso y el dolor son idiomas universales que están los profesionales Desarrollo sátira como si fuese un drama Estoy jugando a digitar teclas Superando a mi arritmia que limite Solo replica posibles fórmulas de fama Incontrolable sinclotimia Tengo mi paso preferido para bailar en el ruido Giro y miro el reloj junto tanto distraído Me acerco por detrás Con una hoja de afeitar cortó sus últimos latidos Estoy confundido ¿Será que cambie cosas de lugar o tengo el instinto dormido? Me anestesia la promesa cuando duele la memoria La verdad es transitoria como el olvido el botón y lo oprimí, lo oprimí De español y la eximí, fácil Así presumí en el rap sin tag Sin hablar de ser un tipo sin igual Bueno, mis ojos son como luces de freno Aún estoy cansado pero sigo a pleno Embajador de un lenguaje ajeno Creo en esta música más que en Lennon la euforia está en la sustancia Dejaron la droga y se fueron Luego varios amigos vinieron Pasaron los años Ahora algunos duermen en el suelo Y si juego con el sueño mientras muero con el suero en el brazo ¿Cuál será la imagen que llegará con ese ocaso? Veo un tipo viejo y feo a pocos pasos Lo abrazo ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? fair